Para quem não conhece a assim ciclovicina, é, é muito simples. A pessoa chega lá, procura por um voluntário da ciclovicina e diz qual é o problema que ela tem na bicicleta e o, o voluntário vai uh, ajudar a pessoa a arranjar a sua própria bicicleta. Sim. Com a nossa ajuda, nós vamos dando as ferramentas para ela desapertar os parafusos, explicando o que é que está mal, porque é que, porque é que isso aconteceu, porque é que esse problema surgiu e o que é que tem de, de ser feito para reparar. Pronto, no final, a pessoa normalmente dá uma voltinha lá fora e vê se está tudo bem e, e sim, depois ajuda a arrumar as ferramentas. Yes, it's another no, thank you, thank you. Por, por acaso arranjei uma bicicleta, só que estava assim meio estragada, então comecei a vir cá e, e, e, acabei por voltar quase todas as semanas, se calhar porque não sou muito boa a fazê-lo, mas, <laughs> mas felizmente há muita ajuda aqui e tu acabas sempre a aprender alguma coisa, então é um projeto muito giro, não é propriamente uma oficina, é quase uma escola. Sim. Então, se houver aqui um pequeno furo, os nossos jovens vão perceber. É? Então, basicamente o que tentamos fazer é passar. Não respirar. Tira o furo. Tirar aqui. Esta É Ou seja, o objetivo principal, se calhar, é hum, pôr mais bicicletas a circular na cidade e temos vindo a conseguir fazer isso, porque conseguimos tirar bicicletas que estavam na marquise paradas, bicicletas que estavam no pipo lixo, nós recuperamos e damos a alguém que queira mesmo utilizar. E assim é mais uma bicicleta a andar na rua, a partir de menos um carro. Basicamente, o que vais fazer é só vais só verificar o interior do aro, vais tirar a câmera de ar, o pneu, ok? Ah, e vais verificar, é vais passar os dedos cá por dentro e ver se há pingos, alguma coisa que possa ficar a câmera dada. E depois aconteceu que roubaram a minha bicicleta e, e pronto. Então por isso que eu vim, a ver se conseguia construir a minha bicicleta de raiz, que é o que estou a fazer agora. Tira um pouco. Tirar aqui. Esta vez é agora. Se tu, se tu andares, vais fazer com que outras pessoas andem e o facto de haver outras pessoas a andar vai criar uma massa crítica. Nós também fazemos apelo às pessoas em casa peças, eh, ou mesmo às vezes bicicletas, pneus, rodas, o que é que seja, que estejam só a ocupar espaço para nos darem, porque elas aqui ganham outra vida. Elas paradas em casa, não, não fazem nada. Senão aquilo vai ficar inclinado, portanto, a gente está a fazer peso, Deve pôr velocidade de 50 euros. Seja um partido. Mudanças de caixa. Sim.